Hello to my future self. What's up with the fame and wealth? Is it nice? Is it swell or is it too much? Is it hell? Tell me, am I wasting time? Tell me, will time tell my tale? Only time will tell these answers, so I rob the clock blind, trying to find my way in line. Full range 40 milimetrelik bir sürücüyle geliyor. Yani ebatına göre gerçekten büyük bir sürücüyle geldiğini söyleyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Ortam nasıl ama? Çok sessiz değil mi? Belki birazdan bayağı bir sesli olabilir. Şu anda çok ilginç bir hale aldı. Frekans'ta sohbetler bölümü gibi bir şey oldu şu an. Öyle bir giriş. Işık, ortam, karanlık, her neyse. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Yanımızda harika bir taşınabilir hoparlör var. Philips'in son seri taşınabilir hoparlörü BT2200B. Shockbox olarak geçiyor. İncelemeye başlamadan önce bu tarz ortamlara gidebilecek parçalar seçtiğimi de belirtmek istiyorum. Şimdi lafı bir kenara bırakalım. İncelemeye de devam edelim. Philips BT 2200B'nin teknik detaylarına baktığımızda 40 Hz 20 kHz'lık bir frekans tepkisiyle geldiğini görebiliyoruz. Tabi bu şu anlama geliyor. Özellikle yüksek oktavlı sesleri ve yüksek frekanslara çıkabilen parçaları iyi bir şekilde yansıtabileceği anlamına geliyor. Full range bir sürücüyle gelmesi ve ebatına göre 40 mm'lik bir sürücüyle pekişmesi ise ciddi anlamda içimizi ısıtmaya yetecek gibi duruyor. Teknik tabloda dikkatimi çeken diğer özellikleri ise özellikle su geçirmez yapıda tasarlanmış olması oldu. 500 mAh mAh'lik pille gelen ürün ortalama olarak 180 TL gibi bir fiyata temin edilebiliyor. Lafı bir kenara bırakalım isterseniz tasarımına devam edelim. Philips'in dikkat çekici tasarım izlerini diğer kardeş modellerdeki gibi bünyesinde barındıran BT 2200 b siyah renkli yüzeyiyle karşımıza çıkmakta. Silindir bir gövde yapısına sahip hoparlör, metal bir ızgara ile güçlendirilmiş. Su geçirmez özellikli ürün, kaymaz ve her yüzeye kolayca tutunabilen kauçuk ayaklarıyla gelmekte. Küçük ama güçlü bir ses sistemi havasında Philips logosuyla pekişmiş hoparlör, elde hoş bir his bırakan, plastik tuşlarıyla bezenmiş. Girintili çıkıntılı bir tasarımla ön plana çıkan BT2200 ve üst kalite plastik malzemesiyle oldukça sağlam gözüküyor. Ürünün üst kısmında açma kapama, ses kontrol ve bluetooth tuşlarımız Alt kısmında ise ses girişimiz ve USB girişimiz karşımıza çıkıyor. Beyaz ledli bildirim ile bağlantı durumunu görebildiğimiz ürün dik ve yatay pozisyonda da kullanma imkanını bize sunuyor. Ürün tasarım bakımından özellikle keskinlik ve hafiflik anlamında günümüz beklentilerini fazlasıyla karşılayabiliyor. Cebinize atıp rahatlıkla dışarıya çıktığınız zaman taşıyabilirsiniz. Ciddi anlamda hem ufak hem de kompakt bir yapıda diyebiliriz. Şu an cebime koyuyorum. Sıcak mı acaba? <laughs> gerçekten ön cebime bile sığdı yani. Taşınabilirlik anlamında gerçekten üst düzey. Malzeme kalitesi ise fiyatına göre ciddi anlamda başarılı. Özellikle su geçirmez bir yapıda tasarlanmış olması dikkatimizi çekti. İlerleyen videolarda e, su geçirmezlik testini zaten yapacağım. Takip ederseniz görebilirsiniz. Bunun dışında tasarıma söyleyecek pek bir sözüm yok. Dilerseniz performansıyla devam edelim ve sizleri de çok fazla bekletmemiş olalım. Öncelikle hoparlörü uzun süreli test etme imkanını yakaladım. Hem frekans tepkisi hem de ses şiddetini ölçebildim. Bu hususta fiyatına göre ne kadar başarılı olduğunu anlamanızda yardımcı olacağım. 40 mm'lik sürücüsüyle detaylı bir giriş yapan Philips BT2200B yüksek frekanslara rahat ve güçlü bir şekilde çıkabiliyor. Lakin dip frekanslarda az da olsa zorlanabiliyor. Özellikle bas yüklü parçalarda o daralmayı hissedebiliyorsunuz. Lakin canlı ve hareketli parçalarda anında sizi kıvama sokabilecek bir tepkiyle yanıt verebiliyor. Özellikle mid ve tiz seslerde akranlarına nazaran net ve temiz bir sese sahip olması beni şaşırttı. Müzik Gitarın tınısından tutun da vokalin temizliğine kadar sağlam bir hoparlör olmuş. Ambient yüklü parçalarda fonun atmosferine ve elektronik tınların kalitesine sizler de kapılacaksınız. Ürün bas açısından fena değil. Bir iki tık daha Philips'in Vox gibi farklı teknolojileriyle artırılmasını isterdim. Hoparlörün ses şiddeti de Ableton'a göre oldukça yüksek. Ortalama 103 desibel seviyelerine ulaşması inanılmaz. Özellikle sahilde ya da kullanmak istediğiniz açık alanlarda sizi ve arkadaşlarınızı tatmin edebilecek kıvamda. Philips SBT30 ve Philips BT100P modelli taşınabilir hoparlörlere nazaran belirgin iyileştirmelere sahip olduğunu söyleyebilirim. Logitech'in X100 modelli mobil hoparlörü ile kıyaslamam gerekirse ben özellikle ses netliği ve duyuculuğu bakımından daha fazla tatmin ettiğini belirtmeliyim. Gördüğüm tek eksik yanı parça kontrol imkanlarının kısıtlı olmasıydı. Mesela parça durdur ya da değiştir imkanları yok. Ürün çekim mesafesi bakımından 6-7 metrelik bir mesafede gecikmesiz bir şekilde parçaları dinletebildi. Batarya performansından bahsedecek olursak 4,5 saati bulan bir dinleme ömrü sunabiliyor. Hoparlörde bulunan dahili mikrofon ile sesli görüşme imkanına da sahip olmamız hoş olmuş. Özellikle konferans açısından kaliteli bir şekilde sesli görüşme imkanı sunması dikkatimizi çekti. Eğer uygun fiyatlı, malzeme kalitesi bakımından gerçekten üst düzey bir taşınabilir hoparlör arıyorum diyorsanız BT 2200B'yi sizlere fazlasıyla öneririm. Özellikle rock, indie, blues, jazz gibi parçaları dinlerken keyif alabilirsiniz. Ambient ve vokal bazlı parçaları da es geçmemek lazım. Dediğim gibi mid ve tiz performansı, özellikle mid performansı ciddi anlamda hoşuma gitti. Net ve parlaktı. Onun dışında akranlarına nazaran e, başarılı ve müzik dinlerken e, insanı içine çekebilecek kıvamda. Ses şiddeti ise oldukça yüksek. Olmasını istediğim nokta parça durdur devam et ve parça değiştirme özellikleriydi. Bu da olsaydı tadından yenmezdi. Yine de diğer özelliklerine bakıldığında başarılı bir hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.